selalu ku nanti di dalam hati kurang hanya untukmu kekasih ku bentang luar kisahkan cinta Untuk makan waktu Untuk rampur hati